Глюметр-термометр HTS-1 предназначен для измерения температуры и влажности в бытовых помещениях. Также в данном приборе есть часы, календарь и будильник. Питание прибора осуществляется при помощи пальчиковой батарейки 3А Гигрометр-термометр имеет технологическое отверстие для установки на вертикальную поверхность и раскладную опору, при помощи которой можно установить термометр-гигрометр на горизонтальную поверхность. На лицевой панели есть три кнопки и дисплей. На дисплее верхняя строчка показывается текущая температура, нижняя строчка с правой стороны – относительная влажность в процентах – помещение, в котором расположен термометр. С левой стороны индикация текущего времени. Если, наж... Если нажать на кнопку ADG, текущая дата. В нашем случае цифра 1, которая расположена возле буквы М, обозначает первый месяц, а цифра 1, расположенная возле буквы D, первое число то есть 1 января. Настройка текущего времени и даты. Нажимаем и удерживаем кнопку Mode. На дисплее начали мигать две правые цифры. Это минуты. Кнопкой ADG, ADG выбираем 40 минут. Еще раз нажимаем на кнопку Mode. Начали, миг... Начали мигать две левые цифры. Это часы. Кнопкой ADG выбираем 7 часов. Буквы АМ обозначает, что сейчас 7 часов до полудня. Еще раз нажимаем на кнопку Mode на дисплее 12HR. Нажав на кнопку IDG, мы можем выбрать формат исчисления суток. 12 часов или 24 часа. Выбираем 12 час... 12-часовой формат исчисления суток. Еще раз нажимаем на кнопку Mode. На дисплее мигает единица возле буквы М. Это обозначает, что мы можем установить текущий месяц. Кнопкой ADG выбираем седьмой месяц. Еще раз нажимаем на кнопку Mode. Мигает цифра возле буквы D. Кнопкой ADG можно выбрать текущий день месяца. Выбираем 9. Мы выбрали текущее время 7 часов 40 минут утра, дата 9 июля. Установка будильника. Нажимаем на кнопку Mode. На дисплее 12.00 <clears throat> кнопкой IDG мы можем выбрать режим. Появился аларм. Это режим будильника. На экране значок, при котором термометр-гигрометр по окончании каждого часа будет издавать кратковременный звуковой сигнал. Режим будильника и короткий сигнал по окончании каждого часа. Термометр, гигрометр не будет издавать никаких сигналов. Выбираем режим будильника. Нажимаем на кнопку Mode. начали мигать два нуля. Кнопкой ADG выбираем 45 минут. Еще раз нажимаем на кнопку Mode. Начали мигать 12. Кнопкой ADG выбираем 7. Мы установили время будильника 7 часов 45 минут утра. Сигнал будильника звучит одну минуту. Если нажать на любую из кнопок, сигнал прекращается. Нажатие на кнопку Memory можно увидеть максимальную и минимальную температуру и влажность, которую зафиксировал данный термометр-гигрометр. Если нажать на и удержать кнопку Memory, мы обнулим эти значения. На тыльной стороне термометра гигрометра есть черная кнопка, нажатием на которую можно выбрать в градусах или фаренгейтах будет показывать термометр-гигрометр.